来啦，为什么呢个就是一种改良的磨刀磨剪刀的方法？为什么我要改良呢？突然间有灵感，什么灵感？呢？因为磨剪刀磨刀的时候呢，我觉得很浪费我们的时间。还有，我想要快一点速度磨好个剪刀来，很简单。那你看到那个炉，我就首先将那个炉，为什么这样遮住它，哦，一齐不着。 姐不讲哦我我不喜欢 ok 那我房顶水分了有点水分的线然后应该结了应该没问题了失败了 ok 啊然后呢就很简单你有没看到我手上把剪刀啊然后呢我首先就打一个啊一个手套先，因为怕它红我只手为什么要削一下它因为 啊！还有小嘅还有大的错。为什么要这样用呢？因为我觉得，如果我们修红嗰把剪刀咗之后呢，它磨起来很快，不会浪费我们的力，还有磨得很均匀。因为主要我们是磨它的披風，不是磨它什么。如果你觉得要磨薄咧，磨多点，你就不用呢个方法。如果你觉得只要磨一简单的嘅披風就很好用，为什么？ 我们首先将那度削它它，我那个拿去拿去中间，嗯，因为剪刀也磨这本切切的，不可以磨这个可以，也磨那种切切的。咁我然后呢，我就将它啊，削了先，削了先，啊，削了，我拿个小的锉，啊，削的，OK，削了，剪刀就是拉过来，拉过来，削一下。那你看那部。 一锅水，嗯，这样，将那本册册拉过来，拉过来啊，要到这边了，到这边了，我烧，烧着它，一盖盖就可以了。如果你没有炉火的，或者点洋烛也可以的， <laughs> 比较慢一点啦。没关系啦，用火烧过也很好。我刚刚洗来的，很锋利哇！ 意想不到嘅效果，很好用， <laughs> 啊，不需要消得很红很大嘅价格，因为它主要的配方咧，啊，杀杀鲜嘅嗬，还有，一把刀诶，我们怎么磨咧？那个把刀本来很钝的啊，那个牙齿嘅不用磨，还磨这边就可以了嘛。我削一下，削一下，我用大嘅。 那个错来的，啊，其实你不需要什么东西，也可以用个普通烟的就可以的嘛。因为切东西就切过去，我们磨东西就拉过来，那削削一下，啊，拉过来，拉过来就可以。为什么？那个刀呢？就有牙齿，不可以，不需要？不需要。在磨那边就可以。我们切的时候呢，切过去，我们磨东西就磨过来，磨过来，就是这么简单啦。好像我刚才就绍给你个东西就是。 因为什么？因为我们削的时候呢，要注意一点在，主要呢，我们削的时候往那边，我们要怎么？要往那边，往那边削一下，啊，这样，削底，要切切个边，拉过来， <laughs> 哇，那个劲粗，哇，好的 o k 也有，也是。刚才把剪刀用的很钝，没有了。啊，我试了一把给你听的，不一样的。那你听一下，来听吧。来嘛，刷刷。新的。还有，我又讲到这剪刀刀，很好用。我昨晚试过来，哇，very good，这个。 就是削，削它。OK，也是那个方法，摸过来，摸过来，然后呢，没办法吊住，我都讲很难扎，然后这样摸过来，摸过来，就是引导它个披风好端啊拉的哇切出来的东西，真的很厉害。 我可以示范一点东西给你看，真的， <laughs> 我很随便的哈，真的很不错的你看一下，很容易，很容易，OK，就是示范到这里了，嗯，OK，可以吗？满意吗？拜拜。